Uwaga, podaję rysopis. Wiek około 30 lat. Uwaga, podaję rysopis. Wiek około 30 lat. 15-17 lat. Wiek około 30 lat. Wiek około 30 lat. Wiek około 30 lat. Wiek około 30 lat. Wiek około 30 lat.